Простите, вы последняя? Девушка, встаньте вон туда. Дяденька, пожалуйста, на бойке. На этом и на этом. Спасибо большое. Пожалуйста. Тебе что, жить надоело? Крупиян. Сумасшедшая. Thank you. Извините, пожалуйста. Маша, здравствуй. Ой, боже мой. Здравствуй, Танечка. Как живешь-то? Ой, ну видишь же, как живу. Вся в бегах, в заботах, сил больше нет. И дом, и ребенок, и готовка, и стирка. Ой, устала не могу, ну сама знаешь. Нет, не знаю. Я ведь работаю через день. И обед приготовить успеваю, и с сыном погулять, и маникюр сделать. Машка, у тебя сейчас пуговица оторвется. Ой, ой, не могу. В этом транспорте, знаешь, в час пик каждый день рвется. Не впервые. Мне это не знакомо. Я ведь работаю с 10 часов и недалеко от дома. Спасибо, Танечка. Тебя послушаешь, так у тебя не работа, а прямо рай. Ну, рай не рай, но работа мне нравится. Посмотри, видишь девушку? Она учится в вечернем институте. Казалось, трудно ей работать и учиться. А она все успевает. И даже недавно успела съездить отдохнуть в Карпаты. Она любит лыжи, и ей дали путевку. Ну, знаешь ли, целый день считать это все-таки тяжело. Нелегко. Но у нас в сберегательной кассе есть комната отдыха, где можно отдохнуть в перерыве. Ты что, училась где-нибудь? Надо же уметь всем этим управлять. А есть специальные курсы. Туда может поступить любая девушка, которая хочет работать в сберегательной кассе. А заработки у нас неплохие, да и премии бывают. Так что подумай. А что здесь раздумывать? Девушки, мы ждем вас. Если вы решите работать в сберегательной кассе, то у вас не будет многих проблем.